prima oară o să le supunem la un test de viteză, de demaraj, mai bine zis, să vedem cum pleacă de pe loc unul față de celălalt. 3, 2, 1! să facem testul de frânare, să vedem cum se comportă și la uh, o frânare la o viteză medie, care este diferența între cele două. Nu uitați, Raptorul Pro Lemon are discuri față-spate. Să începem. Ați văzut care este diferența între cele două la frânare, frânează aproximativ la fel, cu toate că uh, varianta de 200 are tambur pe față, dar având un disc mai mare pe spate și uh, un alt fel de, de trier, automat a frânat mult mai bine față de Pro Lemon. Cam asta a fost, după cum observați, uh, ATV-ul KXD de 200 de centimetri cub face față fără probleme uh, unor pante de înclinație medie spre uh, abruptă, spre mare. Este un ATV foarte ok cât, atât cât pentru off-road cât și pentru stradă se comportă foarte bine și prinde o viteză destul de mare. Nu am apucat încă să-i facem top speed, dar o să revenim cu un alt video unde o să filmăm și top speed-ul. Dar ați observat, se comportă foarte bine atât pe stradă, la mers cu viteză, are o frână destul de eficientă și urcă, chiar dacă este 2x4, urcă foarte bine, chiar nu am avut probleme. Terenul uh, a fost uh, moale, deci aceasta trebuia să-i pună piedici, dar cat fără probleme. Chiar uh, nu s-a simțit lipsa de putere în nicio pantă. Cam acesta este. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru. Vă mulțumim!